Eu lembro bem onde eu estava nesse momento. Eu estava trabalhando em Lima, Peru, como secretário do Estado Colin Powell, assistindo uma assembleia extraordinária do Organização dos Estados Americanos para aprovar e ratificar a Carta Democrática Interamericana. E naquele dia, um dia de confusão, medo e preocupação. O secretário de Estado, Colin Powell, tomou uma decisão de não voltar para os Estados Unidos, mas ficar em Lima, ratificar e aprovar a Carta Democrática e mostrar claramente que a resposta mais adequada nesse momento foi indicar o suporte de todas as partes das Américas para a democracia, para uma sociedade aberta e tolerante. O mensagem de 11 de setembro é uma mensagem de superação. E nesse sentido, Brasil e os brasileiros têm um papel importante e suas histórias de superação, sua história de superação nacional e as histórias de cada brasileiro são importantes não somente para o Brasil, mas para nosso hemisfério e nosso mundo. Eu convido você para fazer uma parceria conosco e compartilhar suas experiências. Como você superou momentos de dificuldade na sua vida? Quais mudanças são importantes para o seu mundo hoje? Usando ferramentas e meios de comunicação que nem existiam há 10 anos. Eu quero me conectar com você pessoalmente e ouvir suas histórias. Visite nosso site ou as nossas páginas nas mídias sociais e mostre sua solidariedade em superar momentos de dificuldade e tragédia. Sua contribuição será um símbolo de sua força, superação e determinação, facilmente compartilhá-los com o resto do mundo. Juntos vamos mostrar como os eventos trágicos de 11 de setembro de 2001 uniu o mundo de uma maneira que nunca imaginávamos.